vaan niin fakta on, että, että tota, meidän tehtävä on hyvin pitkälti ehkä rakentaa turvalliset puitteet sen median tuottamiseen ja antaa nuorten tehdä, koska ne osaa sen paremmin kuitenkin sitten kuin me. Tupeworks on äh, kansainvälinen nuorisovaihto, mikä on lähtenyt tässä nuorten ideasta. Me järjestettiin viime syksynä lokakuussa tämmöinen päivätapahtuma paikallisille kouluille ja, ja tota siellä, siellä sitten oli julkiksena Lassi Hurskainen, kuuluisen tupettaja. Nuoret teki lyhyitä videoita ihan tälleen karvahattomalla omilla kännyköillä ja näin ja se toimi tosi hyvin jonka jälkeen sitten nuoret, nuoret ilmaisivat asian näin, että näitä juttuja pitäisi saada lisää. vähän sen edellisenkin tapahtuman pohjalta niin tuli semmoinen idea, että jos järjestettäisiin tämmöinen avointen ovien päivä osana tätä meidän nuorisovaihtoa sen päätteeksi, kutsuttaisiin niin. Pohjois-Karjalan, pohjois mistä me taas haluaa ihmiset tulla, niin ää, paikalle, paikalle tota, lapsia ja nuoria. Ja, ja tota, ajatuksena se, että nämä meidän nuorisovaihtoon osallistuvat nuoret vetäisivät sitten työpajoja, workshoppeja, ää, itse valitsemiin teemoihin. Ja siellä on muun muassa tällä hetkellä ideoita hauskojen, hauskojen videoiden tekeminen YouTubeen ja, ja tota, sitten on trickshotteja, näitä tämmöisiä temppuiluja, ja, mitä, mitä niin nuoret on ajatellut, että ne voisi kuvata. Ja sitten vähän vakavampaa teemaakin esimerkiksi mediakriittisyyteen on ajateltu, että, että tota, voisi vois jotain tämmöistä tulla pohdittaa siitä, että kaikki totta, mitä Hollywoodissa näkee. nuorisovaihtoon osallistuvilla, niin totta kai kansainvälinen työ niin aina tuottaa niin paljon oppimista liittyen just omaan kulttuuriin ja vieraaseen kulttuuriin ja, kaikki nämä, nämä tota, sosiaaliset taidot ja kielenkäyttö ja, ja tota, niin kaikkea, kaikkea niin sosiaalista taidoista ja näistä, että se nyt on taattu ja huomattu meillä niin monien vuosien saatossa, mutta sitten tämä Tupevuoreksi itsessään, niin totta kai tämä keskittyy sitten tämmöiseen digitaaliseen kompetenssia digitaaliseen taitoon ehkä vähän enemmän. Ja pyrkimyksenä olisi, että, että tuota me nuoret tekee, sen kautta oppia ja me tehdään näkyvällistä oppimista sitten sen, sen koko nuorisovaiheen ajan. Tuota, meidän hankkeessa, hankkeessa niin on huomannut sen, että niistä tulee hyvin helposti semmoisia koko kylän hankkeita tavallaan, kun me toimitaan esimerkiksi pienten paikkakuntien kanssa ympärillä ja, ja tota, kylälehdet kirjoittaa ja, ja, ja koko kylä puhuu kaupan kassalla sitten näistä ja, ja, ja tämmöistä vaikutusta. Ja sitten niin kun, uteliaisuuden herääminen myöskin niin Nurmeksen ulkopuolelle ja ehkä semmoinen laajempi, no hienoja sanoja, niin maailmankuvan kasvaminen niin nuorten, nuorten osalta, mutta tota, että niin kuin se, mä pidän sitä tosi tärkeänä sitä niin kuin tämmöisen, tämmöisen uteliaisuuden heräämisen kanssa, että hei, mulla on mahdollisuus matkustaa, mulla on mahdollisuus myös kokea jotain uusia kokemuksia, myöskin nurmeksista lähtöisesti esimerkiksi. Ja monihan päätyy siihen itsekin, mutta mä uskon, että meidän hankkeet myös auttaa sitä.